Hello dan selamat kembali bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game horror yang bertajuk Alamak <laughs> Dekat menu dia tak ada tajuk ha. So aku tak tahu game dia tajuk apa Blood something okay? So ini adalah demo Game ni akan keluar uh, Dalam tahun ni lah Tapi tak tahu bila Right, Game horror lah of course kan Game ni daripada Vietnam Ha, lagu dia pun macam belah-belah Asia kan. Eh? Ha. Okay? okay kita recording okay? Tak apa buang masa. Jom. Ông bà mình có câu thiện lai thiện báo, ác giả ác báo. Ai làm điều ác rồi cuối cùng cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả cho tội lỗi của mình. Ui macam bahasa Thailand á. Đó, ở dưới quê tao, người ta hay truyền tai nhau cái chất quan của một cô gái. So dia kata buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sekali. Right, let's go. Woo! Dia punya boss freak dah rasa dah, dah rasa dah. Wah! Kejut siap belum apa-apa lagi. Ha. Oh no. Okay, ni apa benda ni? Read, baca, R. Belum apa-apa guys. Dah, dah ni dah. Aku tengok tu. Ya Allah. Fuh, uh, tak ada. Uh. Aku dilihat ilusi. Ada hantu. Eh, tadi. Alamak. Alamak. <laughs> Bulu apa-apa ni? Uh, oh, ayam. Eh, ayam. Mangsa ada. Oh, ayam ni bergerak ke tak? Oh, bergerak, bergerak. Okay. Tak! Okay, okay, okay, okay, okay. Jom, jom. Kita move on. Kita move on. Uh, kerbau. Kerbau ke apa ni? Seladang ke kerbau ke Ataupun Apa nak panggil tu Lagi satu tu Buffalo Sama je lah Alright So kita dekat perkampungan Vietnam ni Very very creepy Gelap gila Woi Ya Allah dengan leggingnya terkejut aku Kenapa semua game aku main legging Uh, dia lalu depan mata siap Dia betul boleh masuk celah ni tak boleh. Okey. Ini apa? Colok? Ini Vietnam ni guys. Vietnam. Hantu boleh lebih kuat macam hantu Malaysia ni. Kau jangan nak keluar kelibat apa-apa ya. Oh no! Jangan kunci saya! <laughs> Jangan kunci saya! Jangan kunci saya! berapa ratus kali jump scare siap game ni Eh ha, Jangan start Okay Wuh Alright kita dah sampai rumah dia 17 hari bulan 17 April 1983 Tutup pintu Tak boleh Okay So bomoh tu cakap Aku skip je Okay kertas tu Bomoh tu cakap uh, Kena Bagi minum Air daun eh Air ketum kot Ground leaf ah. Uh. Aku pun tak tahulah apa benda ni nak buat ni untuk apa. Aku rasa untuk mengandung. Ya Allah, kenapa tak mengandung cara biasa je? Kenapa nak guna cara cara ni? Wait. Ya Allah, apa benda tu? Mata Resident Evil. Okey, dia kata tadi daun dekat dalam ladang. Daun oh tu, daun betul. Daun? Oh, nice. Okay, dapat. Dapat daun. Hey! Aku tengah nak check aku punya recording okey ke tak. Kadang-kadang bila aku terkejut tu tersepak pula kan. Nah. Okay, so kita dah dapat daun. Jadi kita akan me me mem- memukul menumbuk. Okey, kita dapat ketung kisah. So kita bakar sini aku rasa. Ya Allah dia punya bunyi memang kuat gila eh. Bunyi cerit dia macam Macam orang gelak okay Blue key Okay Kita dapat Tepung blue key Sini kan bukan Oh ni red Oh kita kena cari semua Green Blue let's go Nice mana mata tadi? Mana mata tadi? Mata tadi dah hilang. Ni apa? Ni apa? Tandas ke? Eh, bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Oh, itu dia. Ha, mata tu. Ya Allah. Betul-betul aku betul-betul tu. Bernafas siap mata tu. Anak siapa yang menangis ni? Oh, baby tadi. Kuat, kuat. Bye, baby. Bye. Isau kadang-kadang. Anjing. Eh, anjing. Anjing. <laughs> comel dia. Aku punya nyala. dia menyala kat aku. Bukannya menyala kat belakang dia. Uish. Bye-bye, bye-bye. Okay, bye-bye, bye-bye, bye So, kita sampai ke rumah yang... Rumah yang sama? <laughs> Apa? So, inilah yang dipanggil sebagai... Dunia yang takkan habis, ya guys. Dunia yang takkan habis. Okay, ada jump scare. Aku dah ready dah. Oh rumah dia nampak maju sikit 15 Oktober Sekejap tadi berapa yang bulan? Ha aku lupa dah Aku rasa ni 2 bulan lepas tu kot Amulet okay Eh dia kata anak dia dah nak lahir dah Ni apa? Mancis Anak dia dah lahir dah Ada banyak lagi surat Surat lagi Amulet alright Anak kau dah nak lahir kot bakar Alright, lepas tu Okay, aku dapat Wah! Lepas tu Ya Allah Kau dengan leggingnya Okay ke tu Dengan legging GPU penuh ni Sekejap Satu ni Ni macam uh, Semalam punya ni satu uh, M6 Satu M6 uh, Satu M65 Satu M65 Okay, satu lagi uh, Siapa yang memerhati tu? Banyak betul peminat aku eh Hai peminat Okay, thanks 1965 Bye Oh peminat dah hilang Sikat Wow, Oh Chill chill chill Jadi itulah dia Blood Magic Apa tak tajuk game ni Demo Huh nampak macam menarik eh Sebab yang ni dia macam jump scare Jump scare Jump scare Jump scare So harap-harap tak ada insta death lah So dia aku boleh menikmati Kejutan-kejutan Daripada hantu-hantu Dan hantu pun nampak menakutkan <laughs> Dan menyakitkan telinga So itu dia untuk game ni Untuk demo ni Kalau korang suka macam biasalah Korang like video ni Korang share Tapi jangan bagi tahu Video ni ada banyak terkejut Alright Lepas tu korang subscribe Kalau korang nak lagi video macam ni So kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Salah, salah. Terbalik. Assalamualaikum dan bye-bye.